İttin sandalyeyi. Ne yapayım? Çok şaşırdım. Nasıl? Güzel. Değil mi? Bence değil. de bayağı güzel. Sen üşüdün mü? Şu an değil. Evet. Isıtacaksın mı üşüyünce? Yok şal isteyeceğim. <laughs> Çok kibarsın. seviyorum. Seni çok seviyorum. Söylemek Benden de duymayı bekliyorsun hayır, değil bak, mi? hayır. Söyle, değil, Benden de hayır. duymayı Evet, bekliyorsun değil mi? istiyorum, söyle. Üstüne basa basa tekrar tekrar Hayır, bana söylüyorsun. söylemekten gurur duyuyorum ya. Biliyorum. Tamam, senin gibi bir insanla birlikteyim. Niye bundan söylemekten çekineceğim ki? Allah'ın bildiğini buradan mı saklayayım? Seni çok seviyorum, seni çok seviyorum. <laughs>